Salut! Sunt Silviana, sunt actriță și bine ai venit pe tărâmul emoțiilor. Aici ai voie să faci gălăcie, să te simți trist, să te simți uh, bucuros, să te simți furios. Uite, uh, te rog, ajută-mă, te rog, și cu camera să-i filmez puțin pe, pe copii cum fac gălăcie. Știi ceva? Emoțiile nu sunt ceea ce am învățat noi despre ele aici, că au aoleu, am emoții și e ceva de rău. E ceva de foarte bine. Este musai să recunoaștem emoția, că ține foarte puțin în corp dacă o recunoaștem și apoi e înlocuită foarte repede de bucurie. Hai și tu, uh, pe dărâmul emoțiilor, ceau!